I'm it. जय हिंद दोस्तों क्या हाल है मेरा नाम है रोशन पटेल और आप देख रहे हैं रेट्रो में करने का एक और नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं किलसोट के बारे में भाई पुराने किलसोट के बारे में बात करने वाले हैं और आपने जो क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस वीडियो में उसको भी आंसर देंगे और थोड़ा उसका गेम प्ले भी दिखाएंगे और भाई पिछला वाला वीडियो किसी ने देखा तो देख लो यार कितना मस्त वीडियो था भाई उसमें बहुत कुछ बताया था डिटेल में और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मैं एक प्ले बना दूंगा रेट्रो में करीने का वो भी आप चेकआउट कर सकते हो उसमें सब वीडियो आ जाएंगे जो हमारा पहला कमेंट है वो द मंकी की तरफ से जो पूछ रहे हैं कि डैश कैसे काम करता था पुराने सट पे थे भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं यार मतलब इतना मस्त वीडियो बनाया आप लोगों को सब लोग को डिटेल में बताया था भी पूछ रहे भाई डैश कैसे काम करता था भाई कोई एबिलिटी नहीं थी उसकी कोई एबिलिटी नहीं थी जैसे अभी वो लंगड़ा है पहले वो कंगला हुआ करता था शॉट के बारे में और बात करें तो वो लेवल चौदह पे अनलॉक हुआ करता था और मार्क थ्री का रोबोट था और अनलॉक होती आपको कोई पैसे पे करने की परचेज करने की जरूरत नहीं होती थी अनलॉक होते ही उसको यूज़ करो ये वॉइस ओवर मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के डिमांड पे मोर यूज़ के ऊपर वीडियो आ रहा है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करो यार आ जाए केस गेमिंग की तरफ से बोल रहे भाई क्या मस्त किल शॉट है इसकी एबिलिटी क्या थी भाई सीरियसली उसकी कोई एबिलिटी नहीं थी सबको कह दे रहा हूँ भाई कोई भी एबिलिटी खासकर भाई बहुत सारे जो बड़े बड़े मैच है किसी की भी एबिलिटी नहीं थी जो अभी है एबिलिटी उनके पास लाइक ना पेंथर की थी नहीं ना ही हमारा गार्डियन का था किसी का मतलब था ही नहीं पहले एबिलिटी ये नोट कर लेना बहुत लोगों के पास ज्ञान नहीं रहता मतलब वीडियो बना देते हैं छोड़े उनकी बात जो हमारा तीसरा कमेंट है वो हमारा टॉपिक भी है गेमिंग बकैती पूछ रहे it's look like panther but is killshot या ब्रो ये किलसोट ही है बहुत सारे लोग इसको पैंथर समझ रहे हैं भाई नहीं ये पैंथर नहीं है ये किलसोट है इसकी कोई एबिलिटी नहीं थी ये नोट कर लेना और ये 2018 में ही हटा दिया गया था आगे हटाया गया था इसका पता नहीं मगर 2018 के करीब इसको हटा दिया गया था अगर इसकी लुक की बात करें तो ये पैंथर और लेंसर का दोनों मिक्स था ऊपर से ज़रा सा चपटा था पैंथर की तरह पूरा इसका मतलब पूरा आउटफिट जैसा होता नहीं है वो पूरा पैंथर का था मगर उस पर थोड़ी मतलब स्किन लगा दिया है लेंसर का लाइक देख सकते हो ऊपर से थोड़ा चपटा दो पीछे एंटीना निकला हुआ जैसे लेंसर का होता है उस तरह से इसका लुक था अब बात करते हैं ऊर्जा के ऊपर ऊर्जा बोले तो एनर्जी तो एनर्जी भाई पहले एक सिंपल सा तुम्हें चीज़ बताता हूँ जब भी हम कुछ भी मैच अरीना में मेक खरीदते हैं तो भाई जो हमें सबसे पहला उसका एनर्जी मिलता है वो उसका बेस होता है लाइक उसका बेस जैसे हमारा किरसोट का बेस है आठ लाइक आठ एनर्जी पर मिलता है जब भी आप परचेज़ करोगे नए अकाउंट से तो पहले जब हम कर परचेज़ करते थे किरसोट तो इसकी अस्सी एनर्जी थी यस भाई अस्सी एनर्जी थी और इसके बाद बस पैरागॉन और इसकी अस्सी थी नहीं तो सबकी कम थी सबकी साठ साठ थी साठ साठ सबकी उससे नीचे बहुत सारे हल्के हल्के मतलब में की थी तो भाई देखो वेपन की भी ज़्यादा थी मतलब मैं भी आप लोगों से मजाक कर रहा हूँ पहले वेपन की भी ज़्यादा एनर्जी थी और वे और हमारे मैच का तो था ही भाई मैच का ज़्यादा होगा तभी तो वेपन का ज़्यादा होगा उसके बाद इसको सिस्टम को हटा दिया गया अब तो मतलब सिंपल सा कर दिया गया मतलब आठ चार छः सात ऐसे कर दिया गया पहले ऐसे नहीं था पहले भाई एक सौ बीस मतलब जितना अपग्रेड कर सकते हो आगे तक जाता तो उसका तो भाई समझ सकते हो कितना तक जाता है वो भाई किसी ने गया नहीं मैं खुद नहीं गया इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ फिर उसके बाद हाईएस्ट हमारा चौबीस था मगर अब नया अपडेट टैप के साथ बताइए क्या हुआ हमारा थर्टी टू तक हो गया हमारा लेंसर भी भाई चला जाता है सोलर एनर्जी तक तो इसे क्या कह सकते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लो यार अभी अभी इस पर और भी वीडियो आने वाले हैं बहुत सारे प्लान है अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट डाला था आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ पर वीडियो बनाऊँ क्या चीज़ आपको जल्दी चाहिए तो भाई भाई सब्सक्राइब करके सदस्य बन जाओ जल्दी से और भाई भाग लेना जरूर कम्युनिटी पोस्ट में में उसमें आप वोट ज़रूर देना और उसके बाद भाई प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और ऑल पे दबा देना जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ गया ओके ये उन कंटेंट क्रिएटर के लिए नोटिस है जो हमारा वीडियो और फोटो यूज़ कर रहे हैं ब्लर करके और अपना बता रहे हैं तो आपको स्ट्राइक मिल सकती है एक आदमी को मिल भी चुकी है तो यूज़ करने से पहले डिस्कॉर्ड पे आके हमारे मैनेजर से बात कर लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डिस्कॉर्ड सर्वर का और पुराने में करीना के बारे में जानने के लिए राइट पे क्लिक करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए लेफ्ट पे क्लिक करें देखने के लिए धन्यवाद thank you for watching see you bye फिर मिलेंगे सी यू टाटा चलो मिलते बाद में अगले एपिसोड में